सो फ्रेन्ड्स आज चाहिँ के छ खबर तपाईँहरूको अहिले चाहिँ म विशेष गरेर स्याटरडे शनिबार छुट्टी होइन त्यही भएर हल्का जाँदैछु घुम्नु साथीभाइकोमा मुम्बईको अन्धेरी भन्ने जग्गा बस्छ हो यहाँदेखि कमसेकम बिस पच्चिस किलोमिटर चाहिँ टाढो छ र मैले यहाँ ओला क्याब मगाएको छु कार गेटमा आइरहेको छ हो जाँदैछु हेर्नुहोस् आज हल्का तपाईँहरूसँग म देखाउँछु आजको ब्लगमा मुम्बईको एक दुईवटा जग्गाहरू देखाउने कोसिस गर्छु तपाईँहरूलाई ल सो मसँग साथमा हुनुहोस् होला ढङ्कराङ सो गाइस म चाहिँ अहिले उबरमा चढिसकेँ हो उबरको भइसकेपछि भइसक्यो अब यहाँदेखि लाग्छ भाइ कि त टाइम लाग्यो भाइ यहाँ चाहिँ एक घन्टा a one hour two minute one hour एक घन्टाको सफर छ यहाँदेखि हो हेर्नुहोस् ल के हुन्छ सो एक घन्टाको सफर छ हो depende la signal depende one hour two minutes so so sa यो चाहिँ मोनोरेलको लिक हो गरम हेभी छ मोमोमा चाहिँ अहिले फिलहाल गरम हेभी सो गाइस हामीहरू जाँदैछौँ अहिले पुग्न आँटिङ होइन म्याप हेर्नु एकतिस मिनट आधा घन्टा पुग्दैछौँ हो यहाँ हेर्नु बाटोमा पुरा भिड छ यताबाट जाने बाटो गइरहेको छ यताबाट आउने बाटो हो गरम अन्त एक घन्टाको सफरपछि म साथीको रुममा पुगेँ होइन त्यसपछि त्यो दृश्यहरू हेर्नु पाएँ साथीहरू थियो हो अरू पनि थियो र त्यहाँ केही दृश्यहरू हामीले हेर्नु पायौँ तपाईँलाई देखाउँदैछु है त ल ओके त्यसपछि हामीहरू साँझ पर्दै गयो होइन अन्त बेलुका हुँदै गयो त्यसपछि हामीहरू जू भन्ने जग्गामा घुम्नु गयौँ हो त्यहाँ समुद्रहरू छ गरम छ नि धेरै हल्का शीतल चिल्ड लागि गएको थियौँ सो त्यही क्लिप्सहरू तपाईँलाई म देखाउँदैछु ओके जी जी स्कैनर मेरा स्कैनर हाँ हाँ जी जी कार्ड किधर तुम्हारा ओके सर किधर डेबिट कर दो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ कहाँ भने मुम्बईको जुजोपट्टि भन्ने जहाँ समुद्रहरू छ त्यहाँनिर हो अटोमा छौँ जाँदैछौँ होइन अब हेर्नु हेरिहाल्छ सबैमा जस्तो छ यो अटोमा म हुन्छ अटोवाला छ योहरू चाहिँ अब हेर्नु डेलिभरी हो हेभी गइँदैछ Yeah. सो आयो गाइस हेर्नुहोस् हामी समुद्रमा जाँदैछौँ अब यहाँनिर हो जुत्ता माथि गर्नु न माथि गर्नु जुत्ता लु यहाँ हेर्नु कति छ अब यो पुरा समुद्र अब यो चाहिँ फेरि हो पानी आइदिरहेको थियो जुत्तामा जुत्तामा खेल्नु क्या हो माइलट हेर्नु न यहाँनिर ओ दाई म जुत्ता खोलिदिनु पऱ्यो क्या हौ के यति पनि खेलिदिउँ हौ हेभी मजा आइरहेको छ हेर नानीहरू फ्रेन्ड समुद्रको यस्तो छ नजारा हो हेर्नु आउँदैछ है सबैजना भिजिरहेको छ केटाकेटी खेलिरहेको छ हो हेर्नु कस्तो छ सिन हेभी नि अब समुद्र ल्याउनु कस्तो आइरहेछ फाल्तु रहेछ ठिकै छ बच्चाहरू पुरा खेलिदिइरहेको छ अगाडिबाट देखाउँछु ल फेरिहाल्नु कस्तो छ सिन पुरा समुद्र समुद्र छ चारैपट्टि हो बस्नु केही छैन होला नि हेभी फेरिहाल्नु seen a lot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 they support me not going to be not going to be happy ayo ayo ayo I'll on each and every day I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is